どうなんでしょうか、oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of him. ウィル・スミスにやられました、ね、G.I. ジェーンのジョークだったんです I'm going to, okay? I can, oh, okay. That was a greatest night in the history of television. テレ Okay. ビ史上最高の場面でしょうか So we are here to uh, give a documentary out, to give an Oscar out.